tema que hemos hecho nosotros es sobre los volcanes. Y yo hablar sobre el concepto de los volcanes que se producen en nuestro país. Con justa razón se llama las cordilleras de los Andes de la zona ecuatorial, las montañas más grandiosas del globo. <laughs> Al mismo Himalaya, en verdad posee las altitudes más altas, pero no en mucho. Las mismas de altitud y al que falta el adorno de los volcanes. Quizá, quizá la, le corresponde entre las altas, las altas montañas de nuestro planeta tan solo el segundo lugar. Bueno, eso he dicho sobre el concepto de los volcanes y a continuación mi compañero Yupa va a decir que causa una erupción explosiva? Eh, a manera, un de eso. La erupción son causadas por una acumulación de precisión debajo de un volcán. La roca sigue presionando hacia arriba para que no pueda avanzar. Su fuerza aumenta con el, con el, con el, tratando de ah, subir la superficie. Por último, la superficie CDA puede producir una erupción volcánica. Pues dije yo, a continuación valer eh, ¿Cuáles son las consecuencias de las erupciones volcánicas? Las erupciones volcánicas son conocidas por... Eh, la vida no es una excepción. Cada vez que un volcán expulsa lava, arrasa con todo lo que está a su paso. A lo largo de la historia del mundo han ocurrido un sinfín de muertes humanas por erupciones las erupciones también dejan consecuencias que se dan, hacen presentes a lo largo de largo plazo, es decir, tiempo después de, los desastres. Esta demostración que en todas las zonas vulnerables a las actividades volcánicas existe un incremento en el número de personas eh, que solicitan atención médica por problemas de asma respiratorio y, bronquitis e inconvenientes con la vista. A continuación mi compañero Tapanta va a decir los colores de alerta de los volcanes. Ya, no sabe que... Ten, ten, no aplastarás, cuidado pues. Ya, di. Ya, el color rojo significa peligro. Yo les voy a, eh, yo les voy a hablar de los tipos de, de de los volcanes. Son los tipos de peligro del volcán es verdes, eh, verde, de peligro que presenta eh, actividad volcánica. Amarillo significa nivel de peligro y rojo significa peligro. Tres. Bueno, gracias por haber visto este video y esto se trataba sobre los volcanes. Gracias por ver este video.